Este bombillo está caliente. Encima mi maleta, no, gracias. <laughs> ¡Paz! ¡Pase! La volvió negra. Me que volverlo a lavar. Yo no sé si será suficiente con eso. Yo no sé si no sé no vayamos a... Mirna. Isso? Mari? Uhum. Tinha com isso, Timó? Sim. Vem cá, eu quero ver. Saquemos solo una. qué no se puede, porque no. Mamá mi carta al niño Dios. Bueno, hijito. Querido niño Dios, esta Navidad quiero perras, armas y una bomba. Virgen Santísima, Dios mío, sálgase de mi casa. Buenos Tengo un regalito. Gracias. Me las pilas hacia arriba. Voy a traer más piludo. ¿Por qué no me piden una alfiler a mí que yo te... Ahora, mueves el pie y jalas a la vez. De esta manera... De esta <laughs> Ahora lo que tienes que hacer es mover tu pie frenéticamente y... ¡Tarán! <laughs> Ahora lo que vamos a hacer es mover frenéticamente <laughs> Ahora vamos a colocar un LED repitamos y saltamos.